Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Pyetja e dijetarëve është ilaçi i dyshimeve. Zakoni i muslimanëve të parë ishte konsultimi dhe pyetja e dijetarëve. Kështu duhet të jetë edhe realiteti ynë nëse përballemi me një situatë delikate dhe të rëndësishme. Ka pyetje të tilla, a do të votojmë, a do të dalim në demonstrata apo protesta? Për të gjitha këto duhet të pyesim dhe të konsultohemi me dijetarët, sepse ata janë përgjegjës për t'iu përgjigjur pyetjeve. Patjetër, ata dijetarë që pyeten duhet ta njohin realitetin edhe rrethanat e asaj për të cilën pyeten, sepse vetë dijetari i vërtetë nuk mund të përgjigjet dhe as pranon të përgjigjet pa u njohur me faktorët dhe rrethanat e çështjes për të cilën do të përgjigjet. Në të njëjtën kohë, është e papranueshme të lihet pyetja e dijetarëve me justifikimin e mosnjohjes së realitetit, e cila është diçka e mundshme për t'u njohur, dhe të shkohet tek ata që kanë pak ose s'kanë dije dhe përvojë në dhënien e zgjidhjeve dhe përgjigjeve, me arsyetimin se ata e njohin realitetin më mirë se dijetarët e vërtetë, por i mungon diçka sipas tyre, ata Nuk jetojnë brenda realitetit për të cilin pyeten. Dhe këtë kusht që ata e vendosin, nuk e ka vendosur askush para tyre. Profeti alejhi selam dhe sahabët dhe dijetarët më pas janë pyetur dhe kanë dhënë përgjigje për realitete të cilave nuk u përkisnin. Pra, nuk jetonin në to. Ai që pyetet është i justifikuar para Allahut të Madhëruar. Pra pyetja e dijetarëve ka qenë zakoni i muslimanëve të parë për të mjekuar dyshimet. Dhe ishte zakon i dijetarëve prej të parëve të mirë që i mjekonin dyshimet me argumente. Këtë zakon e kishin të gjithë dijetarët njëri pas tjetrit. Sepse mjekimi dhe largimi i dyshimeve me argumente nga Kurani dhe Suneti i shrrënjos dyshimet nga zemra me lejen e Allahut të Madhëruar. ndërsa ata që duan t'i mjekojnë dyshimet dhe t'i shrrënjosin me meme, vizatime tallëse ose me barsaleta nuk kanë pasuar rrugën e saktë. Allahu na ruajtë.